tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Sünger Bob Puzzle Pants diye bir oyun oynayacağız. Evet. Ben bunu oynamıştım. Bayağı ilginç bir oyundu. Ve ben oynayacağım şimdi. Bu şu an kolay bir seviye. Minik minik adımlarla oynuyorum. Bu Sünger Bob çocukluğumuzun oyunları. Bunu biliyorsunuz ve ben Sünger Bob'a bayılıyorum. Evet. Gene yürüyorum. Bu kutuyu itelim. İt kutuyu. Evet. O kutular bize engel oluyor. O yüzden o kutuları itiyoruz. Bir tane item bulduk. Güzel. Ve kazandım. Evet. Bunlar kolay seviye. Ama diğerlerine en zor olacak. Var şu kutuları içelim Şimdi Sünger Bubbles Sünger Bubbles haylangozunu bulduk. Evet. Nermi bulduk. Evet. Ve bitti. Kolay seviyeler. Tamam şimdi Bay Yengecin restoranına geldik. Burada da bir fıçı var. Hamburger kutuları. Bunları yitemiyoruz. Hamburger yemek istiyorum. Hamburgere bayılırım. E nasıl yürüyeceğim ben şimdi? Ben tamam tamam. Bir anda yolumu şaşırdım. Bunlar kırılan şeyler. Böyle kazandık. Kola var orada. Hı? Dur. Öyle değil. Aa delik açıldı. Oraya düşmemiz gerekiyordu. Eğer oraya düşersek ölürüz kara deliğe düşmüş oluruz. Tamam. Okey. Peki İşte en iyi yöntem bu. Kutuları şöyle itelim diğer kutuyu da o, o düğmeye bastıracağız. İzleyin. İşte Cenker yöntemi. Hadi gidelim. Aynı labirent gibi. Yanlış yere gitme. Tamam. Başardım. Level biraz zor. Squeak. Ve kalanabiliriz büyük almak istemiyorum çünkü işi vardı. <laughs> Aha, zine mi bulacağız? Aha eller. Sen niye bulacağız sen niye? Yanlış yere gitmek istemiyorum. eldivenlere yürüme diyor. Yürürsem ortaya mı çıkıyorlar? Tamam anladım. Bunu biraz daha itelim. Hemen yanlarından uzaklaşalım. Çünkü bizi korkutabilirler. Heh. İşte başardık. İşte bu kadar. Oyun bayağı bir kolay. Arena 3'teyiz. Anladım anladım. Hemen şöyle kutuyu itelim. Başka. Oralara yürüme. Tamam. Şimdi kutuyu itme vakti geldi. Oraya yürümemem gerekti. Şemsiyeyi alacaktık. Tamam bir daha gidelim. Vup. Ee, e, sıkıştım burada diğer kutuyu itmem gerekiyormuş. Tamam. E, ittim. Burada Aman bir daha deneyelim. Ha, kutuyu diğer tarafa itmemiz gerekiyor. Sorun çözüldü. Başardık. Sandy. Bulalım hemen. İşte böyle. Öyle değil. Geliyorum. Sandy. Tamam. İşte bu kadar ve Sünger Bob kafası. Evet çok az kaldı. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla Sünger Bob oyunları istiyorsanız Arena 4'e geldik bu arada. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın ve şuradaki çıkan videoma tıklarsanız önceki videoma gidebilirsiniz. Yani Süper Smash videoma gidebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.